Будьте уверены, у нас по-любому дешевле. Мы все проверили. Найдете дешевле, снизим цену. Магазин электроники 05.ру. Город Махачкала. Проспект Имама Шамиля 5. Телефон 51 51 51.